එයාලා පොට ඉක්ම කරන්න නැත්නම් බර බයින කඩේ පොට ඉක්ම කරන්න මෝනි දැන් ඉන්නේ රත්නපුර නගරේ ගඟ මිදුලට යන නගරේ අපි අවාරේ සිරිපා යන්න තමා අද ඇවිත් ඉන්නේ මගේ දෙවෙනි සිරිපා කරුණාව මේ අවුරුද්ද දෙවෙනි එක ඔක්කොම ගිහින් දෙක කොහොම හරි දැන් වෙලාව 6යි 45යි පාන්දර ඉඳන් එන්නේ මඩ කලපුව බස් එකේ ආවේ අද යන යොන් ටික තමා මිනි පිරිස දෙයියා අත දීපන් අයිබෝන් අයිබෝන් බොස නම් මතක නෑ අයිබෝන් <laughs> මේ කොටේ එකේ කවිඳු ආ කවුද කට විඳපන් අද දේවා බොස ප්‍රමෝදිද අපි යනවා උදෑසන ප්ලේම් ටිකක් ගහන්න නිදිමත නැති වෙන්න චූටි ප්ලේන් ටිකක් ගහලා දැන් තියෙන කඩේකට ගිහිල්ලා අපි පොඩි ප්ලේන් ටිකක් ගහමු උදේම මොකද්ද කියන්නේ මී පැණි වගේ තේ එකක් හම්බුණා ප්‍රමුද්ද කොහොමද තේ ෂොට් එකක් ගහලා කියන රස රසය කහට පාට හරි හරියට තියෙනවා මේක කොට ගලවින්න ඕනේ අන්න ඇයි දැක්කනේ හොඳ වඩු බ්‍රෑන්් එක සුපිරි මේ වෙද ආදයාත්‍රාවෙන් පස්සේ හම්බෙන්නේ කොන්්ඩේ නැත රැවුලත් නැත නට එච්චර අමිතු තාම නෑ ඊළඟ කේඩිවත් කලින් එන්න අමිදු බල අපි එන බ්ලොක්ගේ පටන්ගම් හිහි අපි නුවර බසයකට නැග්ගා කුරුවිටට යන්න. මේ ඉන්නේ පරක් වෙලා අපු ළමයා අමිදු නඩේගොඩ. මේ කුරුවිටට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද්ද බය යන්නේ? කොහෙටද? අඩවේ කන්ද බසයට. අඩවේ කන්ද බසයට නගිනවා අපි ඊට පස්සේ. අපි පෙරට යන්නේ මේට. චරිත ස්මාරකයක් අපි මේ උදේ කෑමක් ගන්න දැන් බස් එකේ නක ඉන්නත් එපේ කණ්ඩ දැනක් නැති හින්දා මේ පන්සලේ දානශාලාවේ ලොකු හමුදුරගෙන් අවසර ගත්තා දැන් කාලා බසය එනකන් ඉන්න ඕන එක බසයක් මිස් වුණා ඒ රත්න බස් එකේ ගිහිල්ලා තව චුට්ටක් පයින් යන්න වෙනවා 8:45 8:45 අපි කමු සොටි කනවා අපි ඇමතිකු මම හදපු රොටි රහයින Mm. පාද මාර්ගය තව කිලෝමීටර් දෙකක් තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. කුරුඳු තෙල් ගත්තා. සීතල. කුරුඳු තෙල් වෙන්න බම්බ. සීතල කනේ ගන්න. කුරුඳු තෙල්. නයිස්. හරි ඇති. සීතලට කනේ ගා ගන්න. හොඳයි කියලා. එන්න ගත්තා. හයි බොයිස්. හිරිපොදේ සැරවේගෙන එන්නේ දැන්. මේ රේන්කෝට් වලට මාරුණා. අර යන්නේ සෙට් එක. ආ වෙලාව 10යි කාලේ විතර ඇති. අවාර යනවා නම් කොහොමද? හොඳට නාගන්න හම්බ වෙනවා. නාගන්න සුදානමින් ඉන්න. එහෙනම් එනවනම්. දැන් පටන් ගත්ත වැත්ස මම හිතන්නේ දිගටම දිය හින වෙලාවක්. ලස්සනයි මගේ රේන්කෝට් එක. කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද කියලා. තාම අපි කැලෑ මාර්ගයට ඇතුළුුන්නේ කුරුවිටින් එනවා නම් උදෙන් එන්න මොකද මේ බස් අඩුයි බස් එක තිබ්බේ නැත්තම් මගට ඇවිල්ලා තමයි එන්න වෙන්නේ නැත්තම් අපි දැන් මේ මේ යන පාරෙත් බස් එක යන්න පුළුවන් කොහො වටේටම කඳු කඳු ටික ටික ඇකීම කියනවා කියන්නම් කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියලා. මහා ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් නන් නැත. වෙන දේ කියන්න ලස්සනට ලයින් එකේ. අපි යම් පෙරට. මෙතන තමා අඩවි කන්දේ බස් එක ආවොත් බහින්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ කරලා මෙතනින් උඩට කොහොමත් පයින් තමයි. අපි යම් මේ තියෙන්නේ මෙතින් ශ්‍රී පාද මාර්ගය උතරින් උඩට ඉතින් දුරවලටක වර්ණගල තුනයි සීත ගංගුල පහයි මැදහින්න අටයි දෙමළ මලහින්න නමයයි ඉදිකටුපාන දහයයි හැරමිටිපාන දොළහයි මේ පැත්ත ශ්‍රීපාද පැරණි මාර්ගය මේ පැත්තට අලුත් පාර අපි යනවා පැරණි පාරේ ඔන්න එහෙනම් කැලෑ මාර්ගය ඇරඹුණ වගයි ඉන්න පාර හිතන්නේ යන්කෝ බලන්න කූඩැල්ලෝ දැන් හම්බෙන්න ඕන අපි උඩ අලි ඉන්නවා කියලා කිව්වා පන්න පන්න ගහන ඩයල් නෙමෙයි ඒ උනට කලවර වෙන්න කලින් යන්න කිව්වා පල්ලෙහා කඩේ කියනවා මණ්ඩේ ගුරුතුමා දෙහි ගන්න. ඇති ඇති බා. කොහෙද ආයි සිදුවන්නේ? ආපම් ගාපම් මම ගෑවපම්. නෑ. බා. මේ අපෝ බෑ බරේ. බෑ බරේ නම ගෑවපම්. කද්ද බං ඔය? හරි ඇති. ඇති. ඉස්කිරිඤ්ඤා. ඉස්කිරිඤ්ඤා. ඉස්කිරිඤ්ඤා කාලා අපි අතනින් ආයේ එළියට වැහලා යන්න පටන් ගත්තා. වෙන්න යන පාර බලන්න. අඩේ ගුරා යන්න. සීතලයි. මාර සීතලයි ඈ. වතුර එක උපිරියටම සීතලයි. පිළිපොද වැස්සේ අපි යන්නේ බොයිස්. වල පිණි වැස්සේ ඔන්න පඩිපෙළ පටන් ගත්තා පඩිපෙල් මාර්ගයක් යම් පෙරට <laughs> පුල් පුල් පුල් පුල් කකුලුවෙක් ආය පාය වහිනවා රූට් එකක් තියෙන්නේ කෙමෙන් කෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා 12ට කිට්ටුයි අම්බෝල ගහයට අම්බලමට වතුර පාර මෙතන ඔන්න නැවතිලා ඉන්නත් පුළුවන් මෙතන නැවතිලා වැඩක් නැහැ අපි උඩට බලමුකෝ එක්කෝ පල්ලෙහා නැවතිලා ඉඳලා හෙට උදේට උඩට යනවා නැත්නම් උඩ තියෙනවා නම් ඉඳ එහෙම යනවා අවුවක් පෑවුවා අම්බලමට එහා පැත්තෙන් වාරේ කාලෙට නම් හොඳ බිස්නස් ඇති කඩයක් තියෙනවා චූටි. දැන් කරා වැටිලා බක් වෙලා ගිහිල්ලා. නිකන් තිබ්බ අම්බලමෙත් මතක සටහන් කියලා ගිහිල්ලා. ඒ බලන්න මේ මේ බෝඩියක් එහෙම තියෙන ලස්සනයි. මාර ලස්සනයි. බෝඩියක් තියෙනවා. චෛත්‍යකුත් තියෙනවා චූටි එහා පැත්තේ. දැන් වල් වැදිලා ඒක වාරේ කාලයක කුරුවිටින් ආවොත් බලන්න දැන් අමාරු වල් වලින් වැහිලා තියෙන. අද උදේ අපිට කලින් නඩ දෙකක් ගියා කියලා කිව්වා. එයාලත් උඩදී හම්බෙයි අපිට. බලමුකෝ. ආයෙත් වහින එක වහිනවා මොනවද දියාරු වෙන්නම වහිනවා. දැම්ම දැම්ම. කරපකඩ පාර දෙකට බෙදිලා තිබ්බා. ඒකේ එක පැත්තකට ඊතලයකුත් ගහලා තිබ්බා සිරිපා මළුවට කියලා. අනිත් පාර හොඳයි වගේ වුණාට මේකට වඩා. එයාට ගහලා තියන්නේ හොඳ මිනිසෙක් වෙන් තැපි ගියා හිතාගෙන අපි සිරිපාමාලුවට කියලා තිබ්බ පාරෙන් යනවා. පාර වරදින්න නැතිවේ. හොඳ ගමනක් නෑ ආවේ. රේන් කෝට් එක දාන් හිටියත් ඒත් තෙමෙනවා. වැස්ස අර තෙමෙන එක අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහින් යන නඩේ ගුරා තමයි තියෙන කටුව තුකාගෙන මඩේ වැටිලා මඩ කාගෙන යන. මෙන්න අමිදු තියෙන හැම මඩ වලකටම අඩිය තියාගෙන යන අමිදු අපේ. තැන්ක්ස් අමිදු. පේනක් දන්න තනිම ගල් තලාව මේ මේ පැත්තේ මෙතනින් වතුර ටිකක් යනවා අඩු එහා පැත්තට වඩා ඔන්න බලා ගන්න. ඒ පොඩ්ඩක් උඩට බලන්න. ගල් තලාව කොහොමද? මේ හැරි ඉඳගත්තොත් අඩි කීයක් ගිහින් නවතිද? ගියාවා අතර පාර ළඟටම ඒවා විනාශ කරන්න එපා. බලලා යන්න. ඔය මං පට්ට සීතලයි. අතකට ගාලා වෙවුලනවා. No. What is අපි දවල් බත අපි දියල්ලගාව කන්න යන්නේ අපි ගන මෙතනින් පුරුවගත්ත වතුර එක ආහාරය රොඩු බින්දුවක්වත් නෑ අපි දැන් දෙකහම අරයි නැවතත් ගමනේ එස්ගෝ කරනවත් අරක පහු කරනවත් එක්කම චූටි නැවතුම් පොලක් ලොකු ලොකුඩත් තියෙන සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයක ඉන්න පඩේම આવත් බලා ගන්න පුළුවන් එක එක අවුරුද්දලා ආපු එක එක මිනිස්සු ලියපු එක එක දේවල් මාර ගොඩක් තියෙනවා මාර ගොඩක් මේ පැත්තෙන් වතුර පාරක් යන අර අර වතුර පාරම තමයි මෙතනත් ලොකු පිරිසකට ඉන්න පුළුවන් ඉන්නවනේ හා මාර සීතලයි මැනජස් ගහන්න එපා. ගහන්න ගහන්න. සමන් දේවයි. ආයෙත් පිනිමැස්සේ 10ක් පායනවා 10ක් පායනවා පැය භාගයක් පායනවා විනාඩි 15ක් වහිනවා ආරේ ඔහොමයි කරන්නේ තියෙනවා ජේසියක් ගේන්න මතක් කරලා වරිනවා නම් ඈ නැත්තම් ඔයා පසුතැවිලි වෙයි ඒ ගැන දෙකේ පසුතැවෙනවා අර යන්න උඩින්ම පසුතැවි තැවි යනවා ඒක රේන් කෝට් එකක් වෙනවා ඒත් කිරිතිරියට වතුර වැටෙනවා මේ දුම් බාගෙන එන්න පිටිපස්සෙන් ඈ දැන් ඈත පේන්නේ සුදු පාටට අපි වැහිලා අතුරුදහන් වල යන්න ළඟයි වගේ. 3:20 විතර ඇතිද? වැඩ කොටස ගිනි තියලා වගේ හදලා තියන්නේ. පේනවද දන්නේ ටික ටික මේ සුදු වේගෙන යන ස්පීඩ් එක මේදුම බාගෙන එන්න පටන් ගෙන තියෙන මිට වංගුලට ළඟයි කියලා නඩේ පුරා කිව්වා. <sighs> මේදුම yeah yeah dạ කොහොම බලන්න මීදුම් බාලා මෙතන තියෙන ලස්සනට අවුඩරේ තවත් ලස්සනට ගියේ මෙතන බලන්න ආ ඇට මිදුළු වලටම යනකම් හොඳටම ගල් ගැහිලා සීතල වෙලා යනවා ඇති බලනවා ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ නැහැ මට නම් එහෙමයි මේ වගේ ගමනක් යද්දී මහන්සි තමයි සිරවට මහන්සි නැත්තේ නෑනේ ඒ වුණාට ඒ මහන්සියත් එක්ක මහන්සිය හින්දා වටේ තියෙන සුන්දරත්වය විඳින්න අමතක කරන්න එපා. අපි ටික ටික උඩට යද්දී දැනෙනවා රැඟටත් ටික අමාරු වැඩි වෙන උඩට යන්න යන්න ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුයිනේ. එතකොට හතිය වැඩි. ஆரம்பலாசனமே බැලුවත් ටයිම් ලැප්ස් එක මරුනේ ඔන්න ඔහමයි පාර පාරම නමටි සුපිරි මචන් යන්න බෑ ඒ තරම් සුපිරි <sighs> අපි යනවා යනවා යනවා යනවා දිගටම යනවා මේ පාර පාර දිගේම වතුර මේ බලන්න වතුර පාර. ඔයාලා ජලය අස්සට ගිහින් බලන්න මට නම් ජලය අස්සට එන්න බෑ. බුදු බුදු බුදු බුදු බුදු බුදු බුදු ශෝක්නේ තප්පර දහයකට වඩා ඉද්දි කුල් දෙක අම්මට සිරි ශෝක්ෂෝක් අපිට තවත් තව තවත් දේවල් ඉදිරියට අපි යන්න ටක් ගාලා. චීත ගඟුල ගාවටම අපි ආවා. හරිද? බෝයිස්ලා සීත ගඟුල තරණය කරමින් සිටින ආකාරය ඔයාලට පෙනී යනවා. එතන ප්‍රමුදිතයා ඉන්න. අපි යමු. මාළු කනවා. කකොඩ. මැදින් එද්දි සීත කඟුල. ගහගෙන යනවා සූ ගාලා. අර අල්ලගෙන හිමීට පරිස්සමට එන්න ඕන. අපි ගොඩ වුණා. දැන් ආය යනවා. තවත් එක් දානශාලාවක් පසු කරමින් අපි ඉදිරියට. ඊළඟ ආහාරය හැලප. අද දවසේ මෙච්චලා තිබ්බ කෑම්වලින් ඔක්කොම වගේ ස්පොන්ස කරේ අමිතුගේ අම්මා. thank you අමිතුගේ අම්මා. අමිතු උඹටත් පොඩ්ඩක් thank you. මේ උදව් කරේ නැතුවට උයන්න. ඔව් උයන්න උදව් කරේ නැතුවට ඒ හින්දා තමයි මේක රහ. හැවකන. කිලෝමීටර් පහක් ආවේ. තායන්න තියෙන ගොඩක්. අපි ඉතින් හැලප කකා. හිමින් හිමෙන් උඩට යනවා. nice. අමිදු කෝඩු ළමයින්ට කෝඩු චාරිත්‍ර කරන කෝඩු සැපද කෝඩු සැපද කෝඩු සැපද <laughs> චූටි කඩයක් තවත් පතරල දාපු එක් කඩයක් සීතල එනවා ටික ටික මම දාගත්තා මගේ අයිස් කැප් එක කටහඬත් වෙනස් වෙලා කියලා තේරෙනවද දන්නේ සීතලයි ඒකයි උඩට යන්න යන්න තව තව සීතලයි අපිට තව නඩයක් හම්බුණා කලින් ඒ සෙට් එක නම් මග නැවතුණා හිමීට එන්නම් කියලා අපි සෙට් එක සූගාලා ඉහලට ඇදෙනවා සීත ගඟුලත් එකම වගේ තමයි පිවිලට යන්නේ. දකුණු පැත්තෙන් සීත ගඟුල මේ පැත්තේ උඩට යනවා. මීදුම නැහැ. චුට්ටක් පහළට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වුණාට මේ මීදුමක් ආවේ නැහැ ඒ වෙලේ තරම්. වැස්සත් නැහැ. අඩුයි. දැන් හැමතැනම මේ වතුර මන්න මම ලයිකයක් දාගෙන යන්න කමෙන්ටයක් මොකද හිතෙන් ඔයාලා ගිහින් තියනවද ඔයාලා සිරිපද ගිහිල්ලා උනේ මොකද්ද ආ යනවද කමෙන්ටයක් දාගෙන යන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් එකත් කරගෙන යන්න. අපි මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. යමු. ආයෙ චුට්ට චුට්ට නිදුම බාන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ හරිය තියෙන ලස්සන. වෙලාව 45යි 5යි 45යි ඉර බෑග්ගෙන යන වෙලාව අපිට නම් ඉරක් පේන්නේ නැහැ. <laughs> වටේටම සුදුයි කියන්නේ. ඉර බහින්නේ කොහෙන්ද කියලාවත් පේන්නේ සුදුම සුදුයි. වටේ තනිකර සුදුම සුදුයි. පට්ටම නිස්කලං. මීට පාඩුවේ හත් දෙනා හත් දෙනා හත් දෙනාගේ මනෝපාරවල් හතක් ගහගෙන මීට ලස්සන්ට පරිසරයේ බලවල ෂේප් එක යනවා දැන්. මම වැඩිය කියන්න නැතුව ඉන්න ඔයාලම විඳ ගන්න කොහොමද පරිසරය කියලා මේ පැත්තේ තියෙන ලීනේල කෑ ගහලා බලපන් කවුරු ප්‍රොන්දි කෑ ගහනවා ලීනේ අක්කේ ලීනේ අක්කේ කෑ ගහවම් බා ලිහිණි අක්කේ! <laughs> අද නෑ. ඔයාලා එන දවසක බලන්න. ලිහිණි අක්ක කතා කරයිද කියලා. ලිහිණි අක්කගෙන් පිළිතුරක් ලැබුණ හේයින් අපි නැවතත් ගමනේ කඩාගෙන වැටිලා. කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වන්නේ? ෂෝක් නේ. මැදහින් අම්බල. ඊළඟට ඉදිකටුපාන කිලෝමීටර් 2කින් පහළට යන කට්ටියට සීතකවුල කිලෝමීටර් 3කින්. විශේෂී කඳු ටික බලා ගන්න බලන්න. ලස්සන සැද්ද මැද්දෙන් අපි දැන් යන්න යන්නේ. හා. තව කිලෝමීටර් දෙකයි දිගටම යන්නට. ඒ හරියේ තව සෙට් වෙන තැනක් හම්බුනොත් බලමු ඉන්න දැන් නම් කරුවල වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ෂේට්වෙට් එකේ. Wow wow wow. තවත් මොකක්ද එකක් පාර මැද්දට. පතිත වෙලා මේ පැත්තෙන් තමා උඩමාලි ගොඩ පැත්තෙන් එන පාර එකතු වෙන්නේ මේ දැන් අපි යන කුරුවිට පාරට ඒක ලේ දෙක උඩට යනවා ඒ පාරේ අපි අපි දැන් උඩට යනවා බලන්න ලස්සන දෙපැත්තේ අන්න උඩින් රතු පාට වැට පටන් ගන්නවා යන්නේ අයියා වැඩගන්න ඉදිකටු පහන්නට ආවා තිත්ත කළුවර තිත්තමත් නෑ කළුවර මීදුම කපාගෙන යන්න පුළුව වෙච්ච කෙලියෙන් ගත්තේ දැන් පේනවා ඇති ඉදිකටු පානේ අම්බලම මෙතන අපේ චූටි එලියක් පේන කට්ටිය කෝඩු පැකට් කෝඩු චාරිත්‍ර ඉටු කරන්න යන්නේ වෙලාව දැන් හතර විතර ඇති මාර නිස්කලංකයි පට්ට මට වල් වෙන්නට පෙන්න ඇති ටිකක් කළ ඉඳලා අපි ආයි පිටත්වෙනවා මෙතර ගහන්න වගේ අනි ඕන්න නූල්ගොල අලඟ ඉන්නට පසේ නූල්ගොල අලඟ ඉන්නට පසේ පසන් දෙන්නවා උන් දෙන්නවා වෙන්න මේම කාපා අන්න අන්න අපි කෝඩු පිරිස නූල ඇදගෙන යන මේ පටලන් කියන තැන පටලන් ගස්වල තියෙන මේ නූල් පාර කරන් යන්නේ නෑ ඔක ඇදගෙන ඔකසෙන් දරගන්න දෙගෙන ඔකසෙන් දරගන්න නිකන් මේ පිටිපිටින් ඔච්චරිය ඔච්චරයි තියෙන්නේ ගල්වන් ගෙඩිය ගාවට ගිහිල්ලා රය පහන් කරන්න ඉතාලි යන්න තව කිලෝමීටර් දෙකක් විතර පේනවා Roti oh, pun ada ledak Wah, ada dekat roti di sana Satu rai Dua rai Ini dumai ah. Aish කුල්ලම හෝදරන ඇවිල්ලා ඉරාගණ්ඩ යන්න ඉන්නේ මේක තමා පින්නේ සීතල දැන් දෙසියක් යවදාගෙන නිදාගන්න ඕන දවසමයි රැට පාන් කෑවා පට්ට සීතලයි ඉදිමතයි වහන්සේ ගුඩ්නයි හිටුදේ හම්බේ බබයි අපේ උදෑසන කෝපියක් රසවිඳිනවා ඊර කිටිකිටි නිදාගත්තේ පට්ටම සීතලයි මා කෝද සැපදීර පට්ට සුපිරි දැන් හැරමිටි පාන ඉන්නේ මෙතන මේ උඩ කට්ටයක් එන්න මේ කරන්ට එහෙම තියෙනවා එතෙන්ට එතනින් ෆෝන් චාච් කරගන්න වතුර ඇරත් කරගන්නෙන් පුළුවන් මේ තියන්න මෙතනින් උඩට තමා ඒක තියන්න මහත පැත්තර වෙලට තියෙන හොඳ එකෙන් ජරාවෙලනෑ අවාර වුණත් පිරිසිදුවත් තියෙන එතිනිදා තපය එක හමරත් දෙකක් ඇ උඩට යන්ඩ පාන් තියෙනවා පානුයි පොලොස් රක් කරාද ඒවා කාලා අපි ආයේ පිටටෙන්ට තමයින්න පටම මේ වගේ මේ පැත්තට වාලට මේ පෙන්නේ පලාපත්තුල පාර අපි කලින් පාර බැස්සේ මෙන්න මේ පාරේ මේක තමයි අපි හිටපු අම්බලම හැරමිටි පානේ අම්බලම ඕන්න නවත්තලා මේ කියව ගන්න මේ බෑන සමනල කන්ද මං උඩින් උඩට යද්දි පෙනුනොත් ඔයාලට පෙන්වන්න විස්තරේ කියන්නම් මෙතන තිබ්බ හයි බොයිස් අපි ආයේ පිටත් වුණා මෙතන දැන් වෙලාවට අට හමාරයි දහය වගේ වෙද්දි උඩට යාගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ පිස වැත්ත තමස් සිහිපාදි තියෙන්නේ අපිට පේන්න උනට මෙලෝ දෙයක් මොකද මිදුමට වැහිලා තින ගල්වන් ගෙඩිය කඩේ තම ගල්වන් ගෙඩිය තම සිහිපාද යන පාර එත්තකොට මේක තමයි ඊර අපි අර ඉත්ත කලුවර යාපු කුරුවිට පාර මෙතනින් දැන් අපි හිටියේ පිටිපතනට ගිය රත්නපුර පාරෙන් චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාර කාලෙට මාර සෙනඟක් මේ කඩේ ඉන්නේ නැහැ ඉතින් පාළුවට ගිහිල්ලා එහෙම තමයි ඔය වගේ බලාකුළුවලට උඩින් ඉඳ ගන්න ෆිලිින් එනම් ගන්න බැරි වැහිලා තියෙයි එවනට මේක මේක වාරයවිත් ගන්න බෑ බලන්න දවසක ලොකු විවයක් තියෙන අද ඉති නෑ අඩු අඩෝච්චල නැත්තම් මෙතැන්ට කොළඹට යනකම් පේනමක් කියලා තමා මෙතන ගහලා තියෙන්නේ පොඩි පින්නක් කෙන මජන <laughs> ආණ්ඩියාමල තැන්න ආපන ශාලාව මෙතනින් ලස්සන සිරිපාද දෙනවා මෙතන. ලස්සන හොඳටම. කලින් මේ ටික බලන්න. මෙතන තියෙනවා. සුදුම සුදුයි. මේදුම් කපාගෙන තමයි දැන් යන්න තියෙන්නේ. හැටන් පාරට යන්න පුළුවන් ওই පාරෙන් ගිහිල්ලා. නල්ලා තනි පාරට ඔක ගිහින් සෙට් වෙනවා. අපි උඩට ගිහිල්ලා ඉතින් පාර මාරුවෙන් ඉන්නේ. හැටන් පාර. පාට ලස්සන අත්තර ඉදුම් පාර බලන්න শুধু মসুর ডাল মসুর ডাল se van a de පාලටයක් අපි දැන් හැට නල්ල දන්නේ පාරෙන් මහගිරි දමේ බහිනකම ඉන්න කලින් පාර ඉද්දී මේ හරියේ එන වෙලාවක් පෝලිම හිමිට හිමිට හිමිටීමට ආවා දැන්න නෑ මේ බුත් තියෙන කවුරුත්න ඔයන්න අපි කට්ටි උච්චරයි අපි బయటకు అక్కడాను అట్లా వస్తున్నాయి ఎవరు ටී මොබිටෙල් බිමට වැටිලා උලම් පාරට දාගන්න පුළුවන් උලම් පාරේ සැර වාරේ කාලෙදී ලොකුවටම තිබ්බ කඩ දැන් කැයිලා බිඳිලා වැටිලා කරලා ගන්න දෙයක් නැහැ. හැමදේම ඔහොම තමයි. කාලෙක තියෙනවා කාලෙකදී නැහැ. ආයෙත් සූටි වර්ෂාවතනය. ආයෙත් දැම්ම වැහි කවරේ දාගත්තා. ඉතින් මේ පාර ලොකු වැස්සක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පොඩි පින්නක්. එකපාරට වැහලා පින්නක් බවට පත් වුණා. රත්නපුර පාරෙන් එද්දි පෙන්නේ මෙහෙට වැටෙන පාර. ඒක වැටෙන්නේ මෙතන. මේ කියන පාර. දැන් තියෙනවා පොලිස් ප්‍රපොලක්. දැන් අපි ඉන්නේ ටිකටු පානට උඩින්. මෙතන බලලා ඒ ටිකටු පාන. ඉන්න තියෙනවා ටිකටු පාන. සෙට් නෑ වගේ නේ සෙට් නෑ නැති වෙගෙන ඉන්නේ පීරිලා පිරිස විසින් වටව්වා පාර පුරා ප්‍රබල ආක්‍රමණයක් එල්ල වෙයිද මන් දන්නේ අපි මීදුම පහු කරන් පාතර යනවා කොල්ලයාට රතු අම්බලම තියෙන රතු අම්බලම දැන් රතු අම්බල ලොස් කරන විතර ඒ චුට්ට කියලා දියලි ගොඩයි ඒ ටික විතරයි තමයි නැත්නම් මේ බෑගෙන ඇතුළට එන්න සිටි බලම්බල කියන රතු කරන්නේ අපි රතු අම්බලම පව කරලා ඉදිරියට යදෙන ගම ඉන්නේ මේ හරියට ආවම මේ අවාරයවත් විතර වාරයට පේන්නේ අපි වාරෙද්දි මේවා මේ මෙච්චර දියලි තිබ්බේ නැහැ දියලි සෙට් එකක්ම තියෙනවා සෙට් එකක්ම කියන්න ඔයාලට පේනවත් දන්නේ නැහැ. මෙතනින් එකක් තියෙනවා. එකයි. හරිද? ආයි චුට්ටක් මෙහාට ගියාම මෙන්න මේ හරිය ඔය හරියෙන් තව සෙට් එකක් තියෙනවා. ඊටත් පල්ලෙහායි තව සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔතන චූටියට පේන්නේ මං හිතන්නේ ජවන් සාම චෛත්‍ය. අපි ඒක ගාපින් යන් එතනම තියෙනවා යකඩු ඇල්ල. අවාරය ආවා. එතකොට පේනුන්නේ නැහැ. වාරය ආවා. එතකොට පේනුන්නේ නැහැ. දැන් හොඳටම පේයි ඇයි ඒකට යකායඬු ඇල්ල කියන්නේ කියලා. අපි යම් කෙමෙන් කෙමෙන් ඉදිරියට යම්. ඕම් බලන්න දියාලි සෙට් එකක් පේනවා. උඩ ටික පේන්නේ නැහැ. යත් ටිකක් පේනවා. යතින් සාමදායිසියක් පේනවා. ලස්සන පරිසරයක්. ගියලි රාජෙක් පල්ලහැයින් යනවා සීතකඟුල මේ හරියෙන් ආ සීතකඟුල සීතකඟුල ක්‍රොස් කරන්නත් තියෙනවා කොහොම හරි මේ අපි යන නල්ලදන්නිය පාර ලේසින් පාර කියන්නේ මොකද දැන් අර පාර එද්දි කැලෑ පාරේ කූඩැල්ලොයි එහෙම සීන් මේ මේක එහෙම නෑ අද පාර අරක කැලේ මැද්දෙන් පරිසරය අසිරිය බිඳගෙන එන්න තියෙන්නේ. ඒකේ සීතකඟුල ක්‍රොස් කරන්න තියෙන්නේ ගඟ හරහාමයි. ගඟ කියන්නේ මේ මේ චිත කඟුල හරහාමයි. දැන් මේක එහෙම නැහැ මේ තියෙන්නේ. ලස්සනට ලොකු පාලමක් හදලා තිබ්බා. අපි කලින් පාර ඇද්දී බඩලා තවත් හදලාද කොහෙද? මේ සාම චෛත්‍යය. ජපන් සාම චෛත්‍යය. ඔබ දැන් කලින් ඉස්සර සෙට් එකක්ම කරා මම කලින් දුන්නේ. කාම චෛත්‍යයක් සමගීලා අපි ආයෙත් යනවා ඉස්සරහට. ජපන් සාම ජපන් සාම චෛත්‍යයෙන් පස්සේ අපි යනවා දැන් ජපන් සාම විහාර. අපි වෙන පාරකින් යන්නේ දැන් එදා ආපු පාරෙන් නෙමෙයි. සාම විහාරයට තියෙන පාර තමයි මේක. ඒක යන්නේ අපි. මේ පාර එදා පාරට වඩා නිස්කාංකයි ලස්සනයි ඇවිත් බලන්න වලත් මේ පාර පස්සෙන් තියෙන්නේ එදා අපි රැවෙලා යන්න බැරි වෙච්ච පාර. ඉතරයින් තියෙන්නේ රතුපාලම. ඉතින් රතුපාලම පහු කරනවා දැන්. තව වැඩි දුරක් නැහැ අපිට ගමන ඉවරට. මකර තොරණත් අපි පසු කරමින් ඉදිරියට උපද්දස්ථානයට සමුදීලා නල්ල තන්නියට ආවා. හයි. සල්ලි ටික ඔක්කොම මේ තෙමිලා. දැන් අපි සල්ලි වේලන ගමන් ඉන්නේ. මේ පරිප්පු ගත්තා. ඊර ඉතුරු වෙච්ච පාන් තියෙනවා. ඒ පාන් ටික කාලා ට්‍රේන් එකට තියෙනවා තව වෙලාවක් තියෙනවා රෑ 11:00 මට්ටතක දුර ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ. දැන් 3යි ගන්න තිබ්බ ට්‍රේන් එක යන්න බෑ. එයින්දා එතකං හැටන්වල හරි කොය හරි පුරිරවමන්දයක් දාලා යන්න තමයින්න කෑම කාව අපි කෑම එකක් සල්ලි සල්ලි සල්ලි කටකම් එන්න මේ කඩින් තමා කෑවෙනල්ල තන්නේ විජිත හෝටල් අපි හෙනම් බසයල්ලන්ඩ සිනික යනවා මේ පැත්තට. රෑ වෙනකන් ඉන්න ඕන. මොන හරි කර. පය වෙන්න ආ vlog එක තව ඇදෙනවා. අපි යක් ඉස්සරහට. අල්ලා තන්නේ බෝඩරේටත් අපි සමුදෙනවා හැනවා. නාය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? ඈතින් ඉස්සරහ. ලොකු නායෑමක්. නයිස් චොක්ලට් වගේ යකෝ ආ එන ලොකු මෙතෙන් අපි ඉන්න තැනටත් වතුර පාර වදිනවා. දියැල්ල මොකක්ද දන්නේ ලස්සනයි. අපි ලොරි රථයක්වත් එනකන් ඉතින් යනවා. බස් නෑ මං හිතන්නේ. ගලාසේ හායි හයයි වෙලා අපි නාම යන ගමන් ඉන්න මස් කෙලියෙන් හැටන් වලට අන්තිම එක හය දැනටම හය අපි බලන්න ඕන ටක් ගාලා යන්නද මහා භාරතියකෙන් දැන් එන වෙලාවක් එනවා තාම එන බසක් හම්බුන්නේ නැහැ තාම අපි තාමත් යනවා අප්පා. ඉවරයක් නැහැ. දිගටම යනවා. අය හමාරයි. තාම මහා මාර්ග. දැන් පොඩි ඉන්නකුත් වෙනවා. බස් නැත, ලොරි නැත. කිසිම දෙයක් නැත. කොහොමද දෙයිය සනීපද? ගෝවාහන වල මිනිස්සු බිරිලා. ගියත් එකම එක වෑන් එකයි. ඒකෙත් බිරිලා. කේස් යන්නෑ ඉතින් තව වැඩිය නෑ ඉතින් කිලෝමීටර් තව හතක් විතර තියෙනවා මස්කිලේ එතනින් 19ක් තියෙනවා හැටන් වලට කොහොමත් හැටන් වලට යන්න ඕනේ ඒ පැත්ත ලස්සනයි මේ බලන්න පට්ට ලස්සන පාරක යනවා කොහොමද කියන්න පුළුවන් මේ GoPro එකත් ඉවර ඒකත් ටික ටික පිස්සු වෙන්න ගත්තා ඇදෙනවා ටිකටික තැනින් තැනින් පොඩි පොඩි විස්තර කියන්න සිරීපාදේ කොටස ඉවරයි දැන් නොවල් යන්න නිකන් බලන්න තරින්නවා බලාගෙන යන්න ගිල්ලා හැටනර හැටනත් පෑ ගානක් ඉන්න තියෙනවා ඒ පෑ ගානත් ඉඳලා ඉට පස්සේ ට්‍රේන්න කරන්නකින් දන්න විතරජකන් සිරිපේස් නැමිකම දීනවා තවබයි හෝටලකින් ගොමල් වැඩ කනවා ස්ටේෂන් එක ඉඳන් රසයි ගහන්න කවුද ගහන්න මේ කාලා පුතු කාලා මේ තියෙන සර මම කියන තව විස්තර ටික හයි දැන් දහයයි හැටන් ස්ටේෂන් එක ඉන්නේ හැටන් කාල බිලි වෙරයි දහයයි පනහත් ට්‍රේන් එක තියෙන ඊටක අන්තිමනයට ඇවිත්තින්න යකුළුවටින් පටන් ගෙන නාගෙන කිල්ලයි මිටුලට මට ලස්සන්ට බැහලා කොමට බසුත් නැතුව ලස්සන්ට අන්තිමට සුපිරි පයින්ාව කොඩ්ඩක් අමාරු තමයි වුණට පර ලස්සනයි කොමරි අපපු සිරිපා කරුණාව මම මේ හරින් ඉවර කරන්න දැන් ට්‍රේන්න ගෙන සැන කළ ගිලෙට කැම්පස් යන්න තියෙන එන ලයිකය කමෙන්ටයක් දාගෙන අන්න සක්ට්‍රයිප් කළ නැත්තා පිගත් කරගෙන යන්න එහෙනම් මං සංගන්නම් එන්න අද අපේ උන්ටික වයකි අමදුබෙන යන පිටස් මොකක්ද තෝරන්නේ දෙයි ආයි බයි බයි ආයි බයි හරි එහෙනම් එච්චර තමයි මේ වීඩියෝ එකේ එහෙනම් අම්මේ තාත්තේ අයියේ අක්කේ නංගි මල්ලි මම යනවා good night Respect.